əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə kələm borşunun pişirilməsi qaydasını çəkib göstərəcəyəm. Bunun üçün əvvəlcə sümüklü ət götürəcəyik. İstər qoyun, istərsə də mal əti götürə bilərsiniz zövqünüzə görə. Qazana əti yerləşdirdikdən sonra üzərinə çıxana kimi su əlavə edirik. Bir çay qaşığı duz əlavə edib qaynamağa qoyuruq. Qaynara düşəndən sonra kəfini alacağıq Əziz izləyicilərimiz, borşu pişirmək üçün əti qaynara qoyduq və bir baş soğan, bir kök, şulundur, 2 orta ölçüdə kartop, zövqə görə biber və şirin biber və acı biber götürürük. Bir də kələm. Mən bunların hamısını yumuşam. İndi isə doğrayacağam. isə zövqə görə sarımsaq götürüb əlavə eləyə bilər. Sonra kələmi nazik-nazik doğramağa başlayırıq. kartofu hisselere ayırırız. Kökü sütkəcin iri gözündən keçirdirik. Çuğunduru da sütkəcin iri gözündən keçirirəm. Kim istəsə xırda gözündən də keçirə bilər. Qazanda yağı dağ elədikdən sonra soğanları bir qədər qovururuq. kökü. Çulundur əlavə edib yenidən bir qədər qovururuq. Və kələmləri əlavə edirik. Bir qədər tuz əlavə edirik. Yenidən qovururuq. İndi isə biberləri Zövqə görə sarımsaq, kartofları və sümükdən ayırdığımız ətləri əlavə edirik. Üzərinə süzdüyümüz bulyonu əlavə edib qaynamağa qoyuruq artıq biz lavroreliz, yəni dəfnə yarpağı, quru alça və kim istəsə zövqə görə noxud. Mən bir stəkana qədər noxud əlavə edirəm və hardasa yarım saat ərzində qaynamağa qoyuruq. Borşumuz artıq bişdi, altını söndürürük və göyərtiləri əlavə eləyib. Yəni göyərti mən e, şüyüd, bir qədər keşniş və əsasən cəfərdən istifadə etmişəm və qarışdırırıq. Dəyərli izləyicilərim, artıq borşumuz hazırdır. Afiyətlə siz də pişirib yeyə bilərsiniz. Nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.